kuphindeke vele kunjalo njena akekho umuntu oke wavuma ukuthi uyachitha or akekho ovuma uthi indoda yakhe iyachitha akekho ovuma uthi umfazi wakhe uyachitha kuhlezi nje vele kunjalo kodwa ke siyawazi vele ukuthi hey ama celebrity awachithi ashishiliza ngezibunu phansi kodwa ke kulungile ke impilo vele esibhekene nayo so wena just stay cool so injalo-ke nje guys asingaqulekiswa nje indaba yokuthi nangumakhadi sebeyamjolela noma ubani bangamjolela lapha abantu bayajola abantu besilisa vele nje abami ngomuntu oyedwa mekabona omunye usegood useright usefuna ukushona khona so nje asingablame ukuthi hey umakhadi ngoba uyajiva kanjani kanjani so kumele thi ngabe uyambamba ubani umaster kg angeke ayihambi njalo kuya ngokuthi yena umuntu ufunani no matter what oyenzayo but umuntu uma ukuthi usefuna ukuthi aphokophelele phambili uzaphokophelela phambili ngiyaphela-ke lapho zithandwa zami ngizocela ukuba nje ningilandele ningifollowe nilike ipheji lami nisubscribe nenze konke si-right sisure baba yini